экранда оо штрих салыштырмалуу огунда айланып жаткан шарды көрүп турабыз бул кыймылдан тышкары огудагы кыймылсыз турган о чекитине салыштырмалуу айланууда мындай кыйын кыймыл прецессия деп аталат